හලෝ හඟ කාලකින් මගේ චැනල් එක මං ගොඩක් කල් වීඩියෝස් දාන්න ඇතුව නවත්තල තිබුණ එකට හේතුව වෙන රටකට එන්න සිද්ධ වෙච්ච එක ඉතිං දැන් මේ ඇවිල් ඇතික කල්ලෙනවා අවුරුත් දක් වගේ වෙන ඉතිං මහිතුවා මෙහෙම නිකාම් ඉන්න කොඳ නෑ මේ ගැන වීඩියෝට එකක් හදන්න ඕනේ මේ ගැන අනිත් අයටත් මොන හරි මේ දේවල් පෙන්න්න ඕනිසා මෙහ මෙන පාත්තකක් තියෙනනම් ඒ පාත්තක පොඩ්ඩක් කියල දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වටිනවා කියලා ඉතිං මහිතු ආපහු මගේ චනල එක පහු කටිනු කරන ඉතින් ඔගොල්ලෝ සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නම් තිබුණේ ඔන්න දිගට ඉස්සරහට වීඩියෝ එනවා දැන් ඉස්සරට වසන්ත කාලෙත්තෙන ඉතින් ගොඩක් දේවල් බලන්නත් තියෙන බලන්න හිතාගෙනන්න තිහමුණ තේ ගැනත් වීඩියෝස් ටිකක් දෙන්න ඊට අමතර ගොල්ලොටම හරි ඔන්න පල්හැන් කමෙන්ට අදාන්න මං ඒ ගැන වීඩියෝ කරන්න බලන්න මගේ දැන්තියන වෙලාවත් එක මොකද මම හිගෙන ගන්න ගමන් පාටයිම හුත් කරන ඉතින් මට වෙලාව ටිකක් අමාරී මැනේජ් කරන හැබැයි බැරි නෑ තිහින්ද මේ පොඩ්ඩක් එහෙම කියන්න මම අනිවාරෙන් වීඩියෝ එකක් දෙකක් කරන්න බලනමං ගිය අවුරුද්දේ වසන්ත කාලේ මෙහිට ආපුම දවස්සල ගනිපු වීඩිගත් තියෙනවා මේ අවට මඟින්න හොස්ටල් එකේ අවට පරිසරය ඉති ඒක මං එ එකක් එ එක වීඩිය එකක් මං මේකට ඇඩ් කරන්න එම ඇඩ් කරන ගමන් පල්ලයින් කමෙන්ට් එකක් දා නොගොලට කැමති දේවල් ඉල්ලලා එන අපයා හම්බමු වෙන වීඩියෝ එක බයි